Thank you. aprile abbiamo avuto l'occasione di andare in Montenegro come Home Italia e portare cinque dei nostri ragazzi di Home Italia per fare un'esperienza all'estero, per conoscerci meglio, per vedere come possiamo lavorare insieme e per servire appunto M Montenegro. Quindi siamo partiti da Pisa, abbiamo preso il traghetto a Bari e siamo arrivati in Montenegro dove abbiamo conosciuto mano a mano io le varie componenti del team che ci hanno portato a Poktorica, che è la capitale del paese. Abbiamo avuto modo di passare del tempo con dei giovani credenti della zona. Eh, il Montenegro è un paese con una piccolissima popolazione evangelica quindi è stato molto incoraggiante e molto bello per noi poter passare il tempo con dei giovani. Ci sono i bambini più piccoli, e i teenager, quindi parte del nostro gruppo ha passato del tempo con i più piccoli e parte del nostro gruppo con i più grandi. Nel pomeriggio invece c'è il culto vero e proprio della Chiesa ed è stato molto bello vedere i credenti locali, i missionari che servono nella, nella zona. Il resto della settimana l'abbiamo trascorso invece a Bar, che è una località costiera, dove la maggior parte del team di OM risiede. Svolgono un lavoro di relazione, svolgono un lavoro all'interno della comunità dove vogliono conoscere le persone, servirle attraverso corsi di inglese, corsi di tedesco, ministeri per bambini, un lavoro che li porta appunto a conoscere queste persone, a mostrare loro in maniera pratica ogni giorno l'amore di Dio. Abbiamo avuto modo di fare del lavoro per strada con canti, arte, lavoro con gessetti e invitare le persone che abbiamo conosciuto per strada a una serata italiana che abbiamo organizzato come OM Italia una serata nel quale abbiamo fatto dei canti, abbiamo portato il cibo italiano, abbiamo fatto un quiz il team di OM Montenegro è stato incoraggiato da vedere nuove facce, nuovi, nuove persone all'interno della, della, sala che usano e speriamo che il Signore possa utilizzare grandemente il lavoro che abbiamo fatto. La prima cosa che ci ha stupito all'arrivo in Montenegro è la bellezza di questo paese, un paese che non è molto conosciuto ma che ha tanti, tanti posti bellissimi, ha un mare bellissimo, montagne bellissime, un posto che è da scoprire. Anche se abbiamo trascorso solo un breve tempo in Montenegro, abbiamo potuto vedere come il Signore ha operato nelle vite di noi come partecipanti al viaggio missionario e anche nelle vite delle persone che abbiamo incontrato, sia credenti che non. Quindi vi vogliamo incoraggiare a prendere in considerazione dei viaggi missionari, a chiedere maggiori informazioni e soprattutto a pregare per questo paese, pregare per il Montenegro. Se volete avere maggiori informazioni sul nostro viaggio missionario, sul lavoro che OM Italia sta svolgendo e, tu, e su tutte le cose che stiamo facendo vi invitiamo a visitare il nostro sito internet www.omitalia.it o la nostra pagina Facebook OM Italia. na na na